Oi meus amores, sou Nath Santos e está começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta. Hoje eu estou com a diva da Demily. <laughs> Oi gente, hoje eu estou com a não diva da Demily. A diva da Demily. O vídeo de hoje vai ser três desafios, vai ser o primeiro. O primeiro desafio vai ser o Quem Sou Eu, o segundo vai ser o Chubby Bunny e o terceiro vai ser... Uma palavra ou uma música. A gente vai colocar os nomes aqui na testa, vai ser de personagem de desenho, vai ser de artista, vai ser tudo que a gente vier à cabeça. Então, não tem pra limites. Pra mais. Não tô não, nem vi. Então a gente já está com nossos nomes. Gracinha. Bora lá. Foi de propósito. <laughs> Imagina. Tá, pode começar hoje. Eu sou homem? Sim. Eu sou uma mulher? Não. <laughs> Eu sou cantor? Sim. Eu sou homem <laughs> é Não, pode ser um homem tipo o Tom do gato, Tom Jerry. Mano, você tem demência? Sei lá, o Sim, príncipe. Você é uma pessoa. Eu canto achei. Não, ah, não leu. É, eu. Eu sou ator? Não. Eu sou o ator? Não. Eu sou um cantor? Sim. Oh, tá melhorando. Cantor <laughs> tá não. Eu sou casado? Sim. Gente, eu sou, eu sou um homem. <laughs> Eu sou Sim, um homem. É um homem. Cantor. Canto sertanejo? Sim. <laughs> Ah, eu sou... Eu, <laughs> é, é você. É, é. Eu canto sertanejo? Sim. Olha, parece que temos um empate. Né? Eu, eu sou casado também? Sim, você é casado. É, já, é, é, minha vez, né? Uhum. Eu tive um filho recentemente. Sim. <laughs> eu sei quem eu sou. Ah, não. Eu posso falar? Pode. Não. Gustavo Lima. É. que bosta. Quem eu sou? Michel Teló. Ai, minha que gente. Bosta. Acho que alguém vai ganhar este desafio. Ai, quem perdeu o desafio toda com medo que eu tô perdendo, né? Mas <laughs> vai ter o desafio do gelo e do sal, né? Vai ter que segurar o gelo e sal. Com tá certeza não. não serei eu, porque, como vocês podem ver, eu estou bem. É, o jogo vai virar. Calma, vai virar. Vamos hum. ver, não é mesmo, galera? Hum. Agora vamos pro segundo desafio, que é o Chip Bunny. Chip Bunny. É porque ela não sabe falar. Colocar na boca, falar esse nome escrito que eu não sei falar, vamos ver quem ganha. E aí a gente vai ver quem consegue colocar mais marshmallow dentro da boca. Primeiro. Chubby Bunny. <laughs> Um segundo. Ela ficou errado, eu mordei. Chubby Bunny. É, continua. Chubby Bunny. Terceiro. Chubby Bunny. Şaplı bol. <laughs> <laughs> Minha boca até desinchou. Mas depois. Eu comi depois que você foi lá. Só olhar no vídeo. Não valeu, gente. Foi um desafio muito, muito ruim. Que ela ganhou só porque ela tem uma boca bem maior do que a minha. <laughs> Então agora vamos para o terceiro desafio, que é o uma palavra, uma música. Então, bora. Nós separamos algumas palavras aqui e a gente vai... Tentar acertar. Sim. Pode começar. A primeira palavra que eu escolhi foi lua. A lua me traiu. Acreditei que era pra valer. A lua me traiu. Eu não pensei nessa não, mas tudo bem. <laughs> Vai, a sua. Entrei. Hã? <laughs> Entrei. Uma palavra, não é? Entrei. Cara, não sei lá. Pensa tipo bem. Gente, nossa, eu, fiz muito fácil, velho. Eu podia ter lascado o cabelo dela, eu não fiz isso. Pode falar? Pode. Dani, senta tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando, começa a dança, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, gente. Segunda palavrinha, vai, Natália. segunda é hora. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Em cima de mim, esse cabelo lindo preto em cima de mim. Esse... Não é que eu tinha pensado também, não, é? Tá. <laughs> A minha terceira palavra foi flor. Mentira! A minha terceira foi flor. Temos um empate aqui? Ah, nem vai contar essa, né? Então bora. Ah. Já tá 3 a 3 a 2 Eu perdi uma. você perdeu, né? Porque eu acertei. Então, a próxima palavra você vai falar? Fala você. É, já que flor já foi chorar. Vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te. Pera, eu sou muito cafona, é olha. Tá, vai. Violão. Mas dessa casa eu só vou levar. Ah, essa que eu pensei mesmo. Meu violão e o nosso cachorro. Vai. E agora, a minha palavra. Última ponte. Ponte? Ai, é antiga essa música. É... Ai, gente, eu esqueci velho. Tana, tana, é, olha, não, que onda? É, é, é tipo, ponte. eu sei, mas é, é ligado a isso. Pode desistir? Não. Então, calma. Ponte. Cinco segundos. Cinco. Não, Quatro. calma, para de contar. Três. <laughs> Ponte. Dois. ainda? <laughs> ah, vejamos quem ganhou este desafio também, não é mesmo? Eu. Acho que então, tá então, ah, vocês podem perceber. 5 a 3. Quem perdeu foi a Natália, então, portanto, ela... Eu que olho ela pagar o desafio. Não, não, não. Ela paga o desafio. <laughs> E o é. desafio é gelo com sal. Curar o gelinho com sal até a mão queimar bastante. Ah, detalhe, acho que pra ficar mais divertido a gente vai colocar um tempo nisso aí. Que tal dois minutos? Você tá doido? <laughs> Não, é quanto, é Conta. Dois minutos e a Natália vai ter que segurar o gelo com sal. Ah, é Vamos é lá, vídeo. gente, pro desafio. ninguém vai ficar assistindo dois minutos de vídeo aqui, tá? Eu mostro no final. Vocês não vão ver, mas eu vou mostrar o cronômetro no finalzinho pra vocês. Não, não, tem Vamos embora não. para o desafio, gente. Vamos. Eu simplesmente não quero mais esse desafio. Temos aqui gelo. Duas pedrinhas de gelo, porque eu sou boa. Não, mas só uma tá bom. Eu disse duas. <laughs> Legal, se fosse com você, não queria nada, né? Mas é claro, a gente coloca quanto de sal? Só uma pitadinha. Só. Que isso? Isso é só pitada? Vou mostrar. Será que mostrou? Tá, vai. Agora eu coloquei oh, aqui nossa. o sal. Vamos tirar um pouquinho, porque senão vai. É, obrigada. Tira muito mais. Não, sim. Agora a gente vai dar dois cubinhos pra Natália. vamos cobrir de sal também. Não, pelo amor de Deus. Já tá queimando esse trem. Olha, gente. Ai, gente. Olha que absurdo. E agora nós vamos ficar aqui com a Natália. amarelo. Gente, ficou amarela a minha mão. minha mão ficou vermelha. É assim, né, quando a gente perde. <laughs> Engraçadinha. Tá, esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que gostem. Sim, gente. Se inscreve no canal. O link das nossas redes sociais já tá aqui na descrição do gente, vídeo. Gente, me segue no Instagram. A Natália vai colocar em algum lugar aqui. É Demi, arroba Demiliane, o meu é arroba Nath Santos. Né? Então, siga a gente nas redes sociais. O link também vai estar tá aqui na descrição. É nóis, até o próximo vídeo. Beijo!